ますので大手拍子お心拍子よろしくお願いいたしますよろしくお願いしますそれでは知らないよさこい参りますこの旅は 17回ドリームよそこい祭りご開催誠におめでとうございます知らぬ一同心を込めて踊りますのでどうぞよろしくお願いいたします 好。 知らぬ2018年度演舞「夢夢忘れることなかれ」ありがとうございましたありがとうございましたはっ知らぬい撤収